seara asta este despre uh, a te război. Mi-am adus aminte de dansurile stradale, dacă ai văzut unde se uh, dansează și rap și mai multe stiluri, în care fiecare individ vine și își prezintă 100% dansul, de parcă ar fi un război între ei acolo. Dar e așa de frumos, totul se termină cu o energie foarte pozitivă și ai numai de învățat de la ei cred că așa ar fi foarte frumos să ne războim și noi. După ce eu îți fac ție o chestie frumoasă, tu să um, uh, îmi aduci uh, altă chestie frumoasă și eu să-ți întorc cu altă chestie frumoasă. Cred că Asta este cel mai frumos război de pe lume, războiul dragostei. Tu ce părere ai?